Med mer kunskap kan vi förebygga och behandla hjärndiagnoser, som till exempel stroke. Hjälp Hjärnfonden att revolutionera svensk hjärnforskning. Ring för att bli månadsgivare.